है उनको को प्रणाम करें उनका यज्ञ जब तब ध्यान करें और एक माला रोज करें प्रणाम करके पहले माला को प्रणाम करें छुएं कि माला माला नीति जय हो तो इस तरह से हम अपने कल की भगवान को भी जय करें खुद को प्रणाम करें देखिए जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था होती है तो कहते हैं जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था कल भगवान कल्कि के द्वारा वरदान सुरक्षा कबर ऐसे भगवान निरंकार साकार बनता है और सबको अपने जी में लाकर संचीता है आज से वो लाखों पूर्व वर्ष वाल्मीकि जी के संस्कृत में रामायण लिखी थी आज से लगभग तीस वर्ष में काशी जी ने तुलसी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी जरा देखिए उन्होंने निरंकार भगवान की दुआ चौपाई सा नाराज प्रसंगों में उन्होंने कैसे अतुलनीय प्रसंग से समझाया था और कहा था जब रामायण में पार्वती जी शंकर जी ने पूछा भगवान किसे कहती है तो महाजी शिव ने बताया बिन पद चलई सुनो बिन काना कर बिन करम करई बिदनाना यानी अनान रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी तन बिन सरस नयन बिन देखा गिरही ज्ञान गिरास बिन बास अशीसा अस सभी भात अलौकिक करनी महिमा जास जाई न बनी तो इस तरह से अर्थात हम भगवान कहते हैं पैरों से चलता हूँ कानों से सुनता आँखों से देखता हूँ तीसरे मुझको भर अपने कर्मों पर ध्यान मत दे तू अपना कर्म करता रहे आंखों से देखता रहे और कानों से सुनता रहे इस प्रकार से अलौकिक शक्तियाँ वित्त मेरे वर्ण का वर्णन करती हैं और कहती हैं तू अपने सब कर्मों पर इंद्रियों पर ध्यान रखकर सरल सहज भाव से मुस्कुराता रहे और देखता रहे कैसे क्या होता है भक्ति क्या है शक्ति क्या है इसलिए आपको कहते हैं पॉइंट है जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था व्यवस्था अगर हम अपने शरीर को जिस प्रकार से ढालते हैं नियम के अनुसार ढालते हैं तो नियम में होता है तो इसीलिए है दोस्तों आप सबको अपने जीवन को अच्छे संस्कार धार्मिक रूप में ढालें तो आपका जीवन अच्छा होगा और धार्मिक बोलो कल की भगवान की कल दोस्तों आपको और कल की भगवान के बारे में बताया है आज आपको थोड़ा सा बोलो कल की भगवान